Yeah. Papaning mo sa akin yan, ha? Gusto na kayong kaibigan mo, Matawagan mo. Hello! Ano? Oh, hello! Ano? Biwan, kamusta? Ito, matutulog na sana eh. Oh. Tatanungin sana ito, matutulog ka na eh. Ano ba yan? Sabihin mo, Arsan. Saan ba nanggaling? Eh, sa pinanggalingan. Dito yung... Sa nanay mo? Oo. Oh, sige, tulog ka na. Kailan mo ako gigisingin? Tatawagan na lang kita. Okay, thank you. Sige, sige na lang ha. mo sa mga to. Oy, sagutin mo. Sagutin mo. Hello. Oh. Oh. Matutulog ka na? Ah. ah. Matutulog na? Apo. Eh, na ako eh. Gising mo na ako eh. Tingin ko lang sa ano kung tulog ka na eh. Oo nga eh. Sige na. Pagod na ako ah. Oh, sige, sige, bye-bye.